ティ video hari ini aku mau berbagi dengan kamu tentang 5 kesalahan yang paling sering dilakukan oleh orang Indonesia yang baru sampai ke Jerman. Aku sudah tinggal di Jerman selama 6 tahun dan selama 6 tahun aku di sini aku sering sekali melihat banyak banget orang-orang Indonesia yang sering melakukan kesalahan ini, mungkin karena mereka nyaman ketika mereka dulu masih di Indonesia atau mungkin karena mereka kaget dengan kehidupan di Jerman yang sangat berbeda dan lain-lain. Tapi aku harap video ini akan sangat membantu kamu supaya kamu tidak melakukan kesalahan ini dan supaya hidup kamu di Jerman jauh lebih fun dan lebih nyaman. Kesalahan pertama adalah hanya berteman dengan orang Indonesia. Ini adalah kesalahan yang paling sering aku lihat dengan orang-orang Indonesia yang baru sampai di Jerman. Tentunya ini bukan hanya terjadi dengan orang Indonesia, tapi ini juga akan terjadi dengan orang internasional yang datang ke Jerman. Aku sering lihat banyak sekali orang Indonesia yang baru sampai di Jerman, mereka benar-benar hanya mau berteman dengan orang yang dari Indonesia. Dan to be honest, aku sangat mengerti kenapa mereka melakukan hal ini. Tentunya ketika kamu pindah ke Jerman, sangatlah banyak perubahan yang terjadi di dalam hidup kamu dan tentunya kamu akan selalu mau mencari hal yang kamu nyaman, yang kamu tahu, yang kamu familiar dan di kebanyakan situasi ini adalah dengan cara berteman dengan orang Indonesia. But that being said, aku sangat rekomendasikan kamu untuk membuka pergaulan kamu, temenan juga dengan orang Jerman, dengan orang negara lain, karena ini akan membuat kehidupan kamu di Jerman jauh lebih nyambung, jauh lebih nyaman, dan kamu akan belajar sangat banyak dari orang-orang dari negara lain ini. Dan ini bukan berarti aku bilang kamu nggak boleh <laughs> temenan sama orang Indonesia, tentunya kamu boleh temenan sama mereka, tapi just have an open mind, Bukalah pergaulan kamu supaya kamu bisa memiliki kenalan dari macam-macam negara. Kesalahan kedua adalah selalu membandingkan Jerman dan Indonesia. Dan jujur ini juga adalah kesalahan yang aku lakukan 6 tahun lalu waktu aku baru pertama kali sampai di sini waktu aku baru sampai di Jerman itu aku suka kayak bete, aku suka kesel banget karena aku pikir makanan di Jerman ini nggak enak, harga-harga yang ada di toko ini selalu mahal, dan aku selalu memperbandingkan kehidupan aku di Indonesia dan kehidupan yang sekarang aku jalani di Jerman. Dan menurutku sebenarnya mungkin agak susah dikontrol karena ini sepertinya kayak otomatis aja otak kamu memikir seperti ini tapi cobalah untuk be open minded dan jangan terlalu ya sering membandingkan karena ya kamu tahu Jerman dan Indonesia adalah dua negara yang sangat berbeda dan kamu nggak bisa terus membandingkan dan ntar kamu jadi kayak bete dan kamu jadi nggak betah tinggal di Jerman. Seperti aku bilang ini adalah hal yang dulu aku sering lakukan tapi Aku tahu banyak banget orang yang aku kenal dari Indonesia, mereka selalu membandingkan dan kayak mereka jadinya ujung-ujungnya kayak agak menjelek-jelekan Jerman karena mereka bilang di sini mahal, di sini orangnya nggak ramah di Indonesia dan lain-lain. Menurutku ini sebenarnya nggak ada gunanya. Ngapain sih kamu membandingkan? Karena <laughs> kamu tahu ini adalah dua negara yang sangat berbeda. Kamu udah sampai di Jerman, sebelum kamu sampai ke Jerman kamu tahu tentang apa sih negara ini atau perbedaannya. Jadi Nggak ada gunanya membuang-buang energi kamu, membuang-buang waktu dan pikiran kamu untuk membandingkan kedua negara ini because to be honest, there's nothing that you can do about it, you know? Kayak Jerman nggak akan mengubah sikap mereka <laughs> karena kamu komplain dan ya menurutku energi kamu mendingan kamu sambungkan ke hal-hal lain yang jauh lebih produktif dan jauh lebih positif. Hal ketiga adalah tidak mengeksplor negara-negara Eropa lain. Menurutku kalau misalnya kamu sudah mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Jerman untuk belajar atau untuk bekerja, ini adalah seperti jendela yang sangat bagus untuk kamu eksplor negara-negara Eropa lain. To be honest, aku udah tinggal di Jerman selama 6 tahun dan Jerman <laughs> bukanlah negara Eropa yang paling exciting, bukanlah negara Eropa yang paling cantik. Tentunya ada beberapa area yang sangat bagus. Seperti aku bilang, Jerman ini adalah negara yang lokasinya sangat strategis, di mana mereka sangat berlokasi dekat dengan banyak negara Eropa lain dan kamu bisa explore banyak sekali negara-negara Eropa lain yang sangat bagus, yang sangat indah dan yang sangat menarik dengan cara yang sangat murah, sangat gampang, dan ya ini menurutku adalah seperti once in a lifetime opportunity. Karena kalau kayak kamu bandingin, kalau misalnya kamu tinggal di Indonesia, dan kamu mau pergi ke negara-negara Eropa, ini akan sangat jauh dan pasti akan sangat mahal. Banyak banget negara-negara Eropa lain yang jauh lebih menarik dan menurutku kamu harus explore. Aku tahu ada banyak orang di Indonesia yang ketika mereka sudah ada waktu liburan, mereka nggak ada kerja atau nggak ada universitas, mereka langsung balik ke Indonesia karena mereka ya kangen sama Indonesia. Dan tentunya aku nggak bisa nyalahin mereka karena aku juga kangen sama Indonesia. Tapi kalau misalnya kamu memiliki waktu dan memiliki kesempatan, jangan terlalu sering pulang ke Indonesia karena menurutku kalau kamu liburan ini adalah hal yang sangat bagus atau waktu yang sangat bagus untuk mengeksplor negara-negara lain di Eropa mereka sangatlah bagus dan kamu akan sangat belajar banyak tentang culture di negara-negara Eropa yang mungkin akan sangat susah ketika kamu di Indonesia atau ketika nanti kamu sudah balik setelah kamu tinggal di Jerman. Kesalahan keempat adalah tidak beradaptasi. Menurutku ini adalah kesalahan yang paling penting atau kesalahan yang paling fatal kalau misalnya kamu melakukan ini ketika kamu sampai di Jerman. Aku tahu ada beberapa orang yang mereka sangat tidak terbuka dengan culture baru atau mereka sangat tidak ya mereka sangat tidak memiliki keinginan untuk berubah dan untuk beradaptasi dengan negara di mana mereka tinggal. Dan ujung-ujungnya kalau misalnya kamu melakukan ini, ini juga ya negatifnya akan kena kamu karena kamu akan tinggal di Jerman. Walaupun misalnya orang-orang mikir, ah ntar juga abis aku kuliah, aku langsung balik ke Indonesia kok, ngapain aku mengubah diri aku. Tapi to be honest, 3 tahun tinggal di Jerman atau 4 tahun, ini adalah waktu yang lumayan panjang. Dan kalau misalnya kamu tinggal di negara lain, aku sangat rekomendasikan kamu untuk mengubah gaya hidup kamu. Karena ya, kamu tinggal di negara lain dan tinggal di tempat yang sangat berbeda dengan apa yang dulu kamu tinggal. Jadi banyak sekali orang yang aku suka dengar mereka suka nggak mau berubah karena ribet atau karena mereka nggak suka peraturan atau karena mereka bilang ah ntar pulang ngapain aku harus eh, susah-susah berubah dan aku sangat tidak rekomendasikan hal ini. Kalau misalnya kamu bayangin aja kamu tinggal di Jerman di negara atau di tempat yang sangat berbeda tapi semua habit atau semua hal yang kamu lakukan masih sama seperti ketika kamu di Indonesia. Tentunya ini akan ya ini akan membuat banyak masalah atau membuat pengalaman kamu tinggal di Jerman jadi tidak lebih enak. Jadi apa yang aku mau ngomongin dengan poin ini adalah keep an open mind, adaptasi dengan di Jerman karena ya kamu tinggal di sini dan kamu harus beradaptasi. Kesalahan kelima adalah tidak mau berusaha belajar bahasa Jerman. Jerman adalah negara yang sangat terkenal untuk murid-murid internasional datang ke sini dan untuk belajar. Dan sekarang sudah lumayan banyak ada uh, universitas yang mengajarkan kelas mereka dalam bahasa Inggris dan ya jadi banyak sekali orang-orang yang aku suka dengar mereka tidak merasakan kepentingan untuk belajar bahasa Jerman karena mereka pikir mereka bisa melakukan semua yang mereka mau lakukan dalam bahasa Inggris. To be honest, menurutku dan dari pengalaman aku tinggal di sini Tentunya kamu bisa, apalagi kalau misalnya kamu tinggal di kota-kota besar seperti Frankfurt, Berlin, Eh, Munich dan lain-lain, ini tentunya hampir semua orang bisa bahasa Jerman. Tapi ini sama lagi balik ke poin yang udah aku bilang tadi untuk beradaptasi. Karena kamu harus bayangkan walaupun banyak orang internasional di Jerman dan kebanyakan orang-orang muda sekarang mereka bisa bahasa Inggris, akan ada sesuatu satu situasi atau beberapa situasi yang kamu akan harus hadapi ketika kamu harus berbicara dengan orang lain dan mereka nggak bisa bahasa Jerman. Contohnya adalah kalau misalnya kamu harus ke embassy atau kamu harus ke kantor administrasi di kota kamu untuk mendaftarkan diri kamu atau melaporkan diri kamu dan lain-lain Kebanyakan orang-orang di kantor-kantor imigrasi ini mereka nggak akan bisa bahasa Inggris. Jadi kamu harus bayangkan ini adalah proses yang paling penting untuk kamu mendaftarkan diri kamu dan kalau kamu expect mereka bisa bahasa Jerman, atau eh, mereka bisa bahasa Inggris, kamu nggak akan bisa mendapatkan ini karena semuanya mereka akan belajar bahasa, akan dalam bahasa Jerman. Oke okay guys, itu video aku hari ini di mana aku membahas dengan kalian tentang 5 kesalahan yang sering banget orang Indonesia lakukan ketika mereka sudah sampai di Jerman. Aku harap video ini membantu untuk kamu dan supaya ya kamu tahu apa sih yang sering banget kesalahan dilakukan dan untuk jangan melakukannya. As always, jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku dan aku akan ketemu kamu di video aku selanjutnya. Bye!